Reencuentro en Malasia. estáis pues Bienvenido. Selamat Datang. Me alegro mucho de verte. Y yo a ti. Todos intentan sobrevivir. Como sea. Vamos. Me sorprendió bastante que me llamaras. Anda, sé sincero. ¿No has venido aquí por casualidad? Siempre había querido conocer Malasia. Pensé que esta era una buena ocasión. Ah, pues estupendo. Ocean Turtle Resort. Bienvenido a mi reino. ¿Te apetece ir luego a una fiesta en la playa? Claro. Es muy diferente al chiringuito de surfistas que solías tener. Pues esto es solo la punta del iceberg. Ya me conoces. <laughs> Eres muy amable. Prueba esto. Salud. Salud. ¿Es esto? Ah. ¿Oyes eso? Cálmate, no te alteres. Esto tiene que acabar. ¿Puedes apagar la música? Lo siento, pero no tengo nada que ver. Entiendo. Bueno, no esto? no ir aquí por la vida. en el barco. Hola. Tú debes de ser Johan. Me llamo Tom. ¿Gruber no te ha dicho nada? Dijo que puedo aprender mucho de ti. Antes tienes que enseñarme tú algo a mí. No conozco bien las zonas de inmersión y mi malayo es un desastre en comparación con cómo hablas tú mi idioma. Mi tía me habla siempre en tu idioma. Estudió en una universidad de tu país. Ah. ¿Ocurre algo? Estaría bien comprobar de nuevo la válvula. Sí que eres exhaustivo. Mejor eso que muerto. Entonces, ¿qué me dices? Me gustaría explorar un poco la zona antes de empezar a llevar turistas. Claro, pero el jefe quiere verte antes. No tardes. No pienso consentir que esa señorita siga interfiriendo en mi negocio. Me traes sin cuidado. ¿Para qué te pago a ti? Bien, manténme al corriente. Perdona. Veo que tienes grandes planes. Eso no lo dudes. No puede entrar ahí. Lo siento, no he podido detenerla. No importa. Acabo de hablar con mi abogado, pero veo que viene a devolverme lo que es mío voluntariamente. Tiene que dejar de hacer fiestas en la playa. Durante la temporada de apareamiento tiene que atenerse a las normas al respecto. Si continúa montando fiestas, llamaré a la policía e interpondré una denuncia. Haga lo que tenga que hacer. ¿Pero quién es? Ah, una ecofanática que quiere buscarme las cosquillas. Olvídalo. Esto es por lo que te he mandado llamar. Tu contrato de trabajo. Léelo tranquilamente. Está bien. ¿Puedo? <laughs> Perfecto. Un hombre decidido y resuelto. Vienes bien aquí. Y girando a la izquierda está la boutique. Y ahí delante... ¿Tom? ¿Sabías que iban a...? ¿Por qué no me dijiste nada? Creía que sabías que iban a venir. No. ¿No hablamos precisamente de eso ayer, en el coche? Ah, da igual. Vamos. Os doy la bienvenida a la Ocean Turtle Resort. Hay que ver cuánto has crecido. Seguro que no te acuerdas de mí. <laughs> bueno. <laughs> Kai. Peter. Me alegra que hayáis venido. ¿Qué ocurre? Este es mi hermano, por lo tanto es tu... tío Tomás. ¿Tu hermano Trotamundos? Hola, un placer. Soy Sina. Me debes unos 15 regalos de cumpleaños. <laughs> Es un poco rarito. Tú sabías esto, ¿verdad? ¿Cómo iba a saberlo? Gruber no me dijo nada. ¿Y a qué venían tus extrañas indirectas de las últimas semanas? ¿Librarnos de viejas cargas? ¿Empezar de cero? Me refería a nosotros, a nuestro matrimonio, nuestra familia. Además, ¿por qué iba a ocultarte que Tom estaba aquí? ¿Cómo lo voy a saber? He dejado de intentar entenderte, Kai. Ha sido un año difícil, pero ahora todo irá mejor, te lo prometo. ¿No vas a leerlo? ¿Será de la oficina? Podremos evitar a Tom. El resort es grande. No va a ser fácil. Lo ha sido estos últimos 18 años, ¿verdad? El baño está libre. ¿Pasas tú? Sí. ¿Y bien? No tengo ganas de rollos de familia disfuncional y terapias familiares. Tampoco nosotros. La mitad de mi clase hace terapia. Y la mayoría de los padres se divorcian igual. Nosotros no. Dile a tu madre que he ido a ver a Gruber. ¿Es que ahora soy tu secretaria, papá? Por favor. Vale. ¿Qué querías que hiciera? Toma aparece de la nada, me pide trabajo. Pensaba que lo habíais hablado. Ya, puede que sea una señal del destino. Tal y como están las cosas, esta es nuestra última oportunidad para reconciliarnos. Terima que seas. Same, ¿Sigues adelante con tu plan? Claro, no tengo otra alternativa. ¿Has traído suficiente dinero? <laughs> ¿Alguna vez es suficiente? <laughs> Posiblemente no. Los pasaportes te costarán más. ¿Y eso por qué? Qué sé yo, el tipo quiere más dinero. Pero también ha mejorado la calidad. ¿Cuándo estarán listos? Ya te avisaré. Mira, esta es la casa. Y Ahí está la playa. ¡Oh, tía, es una pasada! Yo preferiría estar con vosotros. ¿Cuándo va a ser tu fiesta? Será este sábado. ¿Y tus padres te han permitido hacerla? No estarán. <laughs> Los míos no me dejarían. ¿Qué estás haciendo? Eh, felicitar a Carol por su cumpleaños. Mm. Felicidades, Carol. ¿Te importa que hable un momento con Sina? Pues claro, que te lo pases muy bien allí, Sina. Luego te llamo otra vez. ¿Es que ya no puedo ni hablar con mis amigas? <laughs> Acordamos que estas serían unas vacaciones en familia. Tú lo acordaste. Los últimos meses no han sido fáciles para ninguno. Y no ha sido solo cosa de tu padre y mía. Ah, y dale con eso. Os prometí que no volvería a pasar. ¿Y eso lo saben Carol y tus amigos? No me apetece recibir otra llamada de la policía diciendo que han pillado a mi hija menor de edad con una tasa de alcoholemia de 1,4. ¿Me cuentas qué pasó con Tom? ¿Qué pregunta es esa? No resulta muy normal que no haya visto nunca a mi tío hasta ahora. Tu padre y su hermano han sido competitivos desde niños. Y tu abuelo. Tu abuelo les incitó aún más. El mejor de los dos conseguiría la empresa. Eso es muy fuerte. ¿Y papá ganó? No has cambiado nada. No sé si tomarme eso como un cumplido. ¿Es casualidad que estés en Malasia? Todavía no me has perdonado, ¿no? Ya no tiene importancia. ¿Qué tal tu vida estos años? ¿Qué quieres? ¿Mi currículum o una lista de mis exnovias? <laughs> Nunca supiste hablar por hablar. Es verdad. Aún lo llevas. Es la costumbre. ¿Has visto? Hay una tortuga en la playa. Debe de pasarle algo. Normalmente solo salen de noche. ¿Y bien? Parece estar enferma. ¿Qué deberíamos hacer? Llevársela a mi tía, al centro de recuperación de tortugas. ¡Sharifa! Te traemos una paciente. Hola. ¿Usted no estaba en el despacho de Gruber? Él es Tom, mi compañero de trabajo. Venga, métela dentro. Ponla en la mesa. Espera. Muy bien. Así. Bien. Toma, por esto la cabeza. Escuchad. Las tortugas se alimentan de medusas. Y las bolsas de plástico que flotan en el agua a veces parecen medusas. Así que atención, niños, porque a veces las tortugas se las tragan y esa es la razón de que se mueran. ¿Conseguirás salvarla? Eso espero, señor. ¿Y crían tortugas aquí? Incubamos los huevos en este centro. ¿Eso por qué? Para que no los roben y los vendan. Por desgracia, los huevos de tortuga siguen considerándose un manjar. Se puede ganar mucho dinero vendiéndolos en el mercado negro. Hay mucha gente pobre en esta isla, así de sencillo. ¿Está bien vender huevos de tortuga, niños? No. No. Ya, en el puerto vi a un chico que intentaba vender unos huevos a los turistas. Es una pena, pero no hay gente que ve los huevos de tortuga como un bonito souvenir. Pero pensaba que en Malasia las tortugas estaban protegidas. Sí, en teoría sí, pero la ley no termina de imponerse en esto, sobre todo contra ignorantes propietarios de hotel como su querido jefe. No parece que Gruber coma huevos de tortuga. No, pero las fiestas que organiza en la playa son igual de dañinas. ¿Qué pasa? ¿No me cree? Este mundillo me es desconocido. Mucha gente considera que su ignorancia les disculpa de todo. Cuidado, niños. Johan, esta noche tienes turno, ¿recuerdas? Oh, se me había olvidado y tengo otros planes. ¿Y no puedes cambiarlos? Me han fallado dos personas ya. Yo podría ayudarla. Pero si no saben qué. Da igual, tengo tiempo. Será mi forma de resafirme como Ignorante asistente a fiestas de playa. ¿Quieres que te ayude? ¿Sabes utilizar esto? ¿Me tomas el pelo? A ver... Venga, no vale si no sonríes, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer otra por si acaso. Bueno, un poco más adelante. Mira la cámara. Sonríe. Es genial. Gracias. ¿Es para tu novio? Para mi amiga por su cumpleaños. Tienes talento. <laughs> Qué vano. Bueno, como soy un empleado y tú una huésped del hotel, no puedo rebatírtelo. Me voy, me esperan mis padres. ¿Cómo es que hablas tan bien mi idioma? Te lo cuento la próxima vez que nos veamos. Sí, ¿qué más quisieras? Las tortugas ponen siempre sus huevos en el lugar donde nacieron. Recorren miles de kilómetros por mar para volver a su playa natal. Pero si hay demasiada luz o si les molesta el ruido, se van y no regresan nunca. Y no ponen más huevos. ¿Gruber sabe eso? Pues claro que lo sabe, pero le da igual. Gruber solamente piensa en comprar otra porción de playa. Eso supondría el fin de la población de tortugas. No estarán a salvo hasta que consigamos superar su oferta. ¿Quiénes? Trabajo para la Fundación por la Vida Marina, que financia este centro, entre otros. Es una organización sin ánimo de lucro que recauda fondos para adquirir reservas naturales. Mire, ahí, ahí hay una. Más tarde, desenterraremos sus huevos y los volveremos a enterrar en la arena del centro y ahí los vigilamos. ¿Y cuánto dura eso? De tres a seis horas. ¿Cómo dice? Poner cientos de huevos requiere unas horas. ¿No decía que quería ayudar? Sí. Gracias. La diferencia horaria me deja agotada. Ah, pues vete a la cama. Así podré interrogar a papá sin ¿Ah? prisa. ¿Sobre qué? Sobre tu hermano. Quiero saber más de él. Te lo he explicado antes. Tom no quiere saber nada de nosotros. ¿De verdad hacía 18 años que no le veías? Nos vimos un par de veces con el notario en el aeropuerto de Frankfurt. No me lo habías contado. Teníamos que resolver unos asuntos de la empresa y no quería abrir viejas heridas. ¿Qué heridas? Tu madre y Tom salían juntos cuando la conocí. Ah. ¿Entonces le robaste a mamá? Eso no es asunto tuyo, Sina. ¿Cuánto estuviste con él? Mm, un par de semanas, unos meses, Tom y yo no habríamos durado mucho. ¿Y por qué no? Ah, porque... Porque tu madre se enamoró de mí. Exacto. No ha sido idea mía, pero ellos insistieron. ¿Cuándo fue la última vez que buceaste? Hace un par de años, ¿no? Un par de años. Tu sobrina quería conocerte mejor y pensé que esta sería una buena oportunidad. ¿Os acordáis de cuando estuvimos juntos en el Mar Rojo? ¿Salías con Tom o estabas ya con papá? Con Tom. Veo que eres muy curiosa. Sí. Bueno, si mamá te hubiera elegido a ti, quizá ahora yo sería tu hija. No creo. Tu tío no es de los que tienen hijos. Si tú lo dices. Solo repito tus palabras. Hola, soy Johan. ¿Has hecho submarinismo antes? No, pero me encantaría. Tenemos cursos para principiantes. Sina de momento tendrá que renunciar a ese tipo de recompensas. ¡Vámonos! Aquí hay un banco de arena. Podemos echar el ancla sin dañar los corales. No me iréis a dejar aquí sola, ¿no? <laughs> Johan se quedará contigo. Sin problema. Como hace bastante que no buceáis, yo diría que podemos limitar la primera inmersión a 20 minutos y un máximo de 10 metros. De acuerdo. Onda que no eres exagerado. El buceo no se olvida. Hay que asegurarse. Y mucho cuidado con la corriente, no es cosa de broma. Lo siento, perdón. ¿Eh? ¿No te quitas la pulsera? Me la regaló Ana cuando nos casamos. No me la he quitado desde la boda. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y tú? 15. Qué suerte, casi eres mayor de edad. Venga ya, tus padres no son tan malos. No tienes ni idea. Ahora estoy castigada. ¿Y eso? Me emborraché mucho. Por una apuesta. <laughs> Escucha, ¿te apetece ir luego a visitar el centro de recuperación de tortugas? Sí, claro. Guay. volvéis? No me jodas, habíamos dicho que 10 metros. ¿Por qué te pones así? No ha pasado nada. Aquí soy yo el responsable. Tienes que ceñirte a mis instrucciones. Sí, que sí. Cálmate, anda. Tu tío no solía ser tan fijo. Ya, y tu padre tampoco solía respetar los acuerdos. Dejad de pelearos, que no estamos en la guardería. Y tú no eres la cuidadora. ¿No vas a ir tras ella? Gracias, pero no necesito tus consejos. Ah, se me olvidaba. Mi hermano mayor siempre tiene todo controlado. Em, nos gustaría ir al centro de tortugas. ¿Me necesitas para algo? Terminamos esto en un momento y os acompaño. Quiero presentarte a Hedwig. ¿Qué? ¿A la abuela Hedwig? ¿No te parece que guarda cierto parecido con tu abuela? <laughs> no sé, tal vez si tuviera pelo. <laughs> ¿Crees que se pondrá bien? Un par de días más aquí y después la soltaremos. ¿Puedo enseñarle a Sina el resto del centro? Claro. Venga, vamos. Es simpática. No lo sé. Yo estoy empezando a conocerla. Cuesta imaginar eso siendo malaya. Para nosotros, la familia es siempre lo primero. ¿Usted tiene familia? En fin, aparte de Johan y ellas. Por favor, déjela. ¿A qué viene esa curiosidad? ¿Tiene o no? Pues... tengo Tres sobrinas, cuatro sobrinos, dos hermanos, tres hermanas y hay un par de sobrinos y sobrinas en... Vale, vale, vale. Veo que no tiene novio. Así que podríamos quedar un día. Para comer o para ir al cine. Aquí no hay cine. ¿Alquilar una peli? Tampoco hay videoclub. ¿Sabe hacer buceo? Soy bióloga marina. Claro que sé. quiere. Vale. ¿Tiene traje? Eh, sí, tengo varios trajes de neopreno. Digo un traje normal, con el que impresionar al mundo. Eh, no. Pues pida uno prestado. Nos vemos en el vestíbulo del hotel en una hora. Oh, oh vale, sí, bien. A Sina le haría mucha ilusión aprender a bucear. Esa no es la cuestión, Kai. Entonces, ¿cuál es? Habíamos acordado juntos que sufriría las consecuencias de su escarceo con el alcohol. Y debemos mantenernos firmes los dos, porque si no me toca ah, volver a ser el ogro y tú su amable poco, estamos de vacaciones. Hace muchos meses que apenas pasas por casa. No tienes ni idea de en qué plan está tu hija. Soy el jefe de una gran empresa, no puedo irme al final de la jornada. No quiero volver a tener esta discusión. ¿Y entonces qué quieres? No sabes todo lo que ha estado pasando en la imprenta últimamente. ¿Cómo ibas a saberlo? ¿De qué hubiera servido que os metiera a Sina y a ti en el asunto? ¿O crees que puedes conseguir otro cliente importante? ¿Hay problemas con la editorial Bredner? Nos están exprimiendo como a limones. Cada encargo supone más costes. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque... No quería llevarme toda esa mierda a casa. Quizá yo podría haberte ayudado. Ana. Estamos hablando de economía industrial. Tú de eso entiendes tanto como de neurocirugía. Gracias por la confianza. ¿Dónde estamos? Estamos en un helipuerto. ¿Y qué hacemos aquí? Esperar un helicóptero. ¿Hacia dónde volamos? Paciencia, ahora lo verá. Sí que se hace de rogar. ¿Puedo saber ahora qué hacemos aquí? Visitar a mi última esperanza de poder comprar la playa antes de que lo haga Gruber. La mujer que nos ha enviado el helicóptero es muy rica y está interesada en el proyecto de las tortugas. ¿Y para qué me necesita a mí? Por si puede camelarla, para que haga una contribución eh, generosa. un momento. ¿Debo hacerme pasar por protector de animales? Entonces podríamos tutearnos, ahora somos colegas. Gracias por su invitación. Me alegra mucho verla, Sarifa. Espero que hayan tenido un buen vuelo. Muchas gracias por habernos enviado su helicóptero. Este es mi colega, el señor Tom Brother. ¿Señor Tom Brother? Es un placer. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Usted té? Eh, sí, claro. Aunque la verdad, no sabía que en Malasia se cultivara té. Aquí se empezó a cultivar té en los años 20 del siglo pasado, señor Brother. En cuanto el señor Brother supo que usted era uno de nuestros patrocinadores, quiso venir a conocer sus plantaciones. Sí, y solo puedo decir que yo... que mi colega no había exagerado. Todo esto es realmente... impresionante. Estas tazas son una preciosidad. Son pequeñas obras de arte, ¿no cree? Señor Broder, ¿cuánto hace que trabaja para la Fundación por la Vida Marina? Llevo poco tiempo en Malasia. Antes estuve viviendo en Australia. El té es magnífico. ¿Y tiene pensado permanecer mucho tiempo? Sí, me gustaría. En cualquier caso, depende de si todo me va bien. Mi destino está en sus manos. Un hombre sabio dijo una vez, el destino es lo que es, y es tal como es, sin que nadie pueda decir por qué es así. ¿Cree que a ese hombre le importaban las tortugas? <laughs> Yo creo que no. <laughs> ¿Conoce el Chonkak? Por supuesto. ¿Le gustaría jugar una partida? Encantado. Pero debo advertírselo. Soy muy buena jugando y detesto perder. Yo también. tanto dinero en efectivo? Aquí hay miles de euros. Solo son unos dos mil. ¿Estás metido en algo ilegal? ¿Qué dices? El dinero no es mío. Gruber me pidió que se lo trajera de Alemania, dinero en efectivo para que no conste en ninguna cuenta. Ya, y tú vas y lo haces sin más, ¿y si nos hubieran detenido en la aduana? Pero no ha sido así. Y en ese caso solo habría sido una multa que Gruber pagaría. ¿Y por qué sigue estando el dinero aquí? Se me había olvidado dárselo con todo este asunto de Tom. Ahora mismo se lo llevo. No sé quién le habrá enseñado a jugar a este juego, pero ha tenido un buen profesor. Profesora. Me habría gustado que su profesora se hubiera guardado sus secretos para ella. Gana usted, señor Broder. Sí, eso parece. Y por ello le felicito. Si quiere la revancha. No, muchas gracias. Ya le he dicho que no me gusta perder. ¿Podrían disculparme los dos un momento? Sí. ¿Por qué no ha dejado que ganara ella? ¿Se habría dado cuenta? Uy, ¿por qué se me habrá ocurrido traerle aquí? Y vamos a tutearnos, ¿no? ¿Cómo vuela el tiempo? No quiero entretenerles más aquí. Creo que al señor Brother le gustaría... Me gustaría darle las gracias por su hospitalidad. Si algún día quiere jugar otra partida... Si me apeteciera jugar, no le llamaría a usted, eso seguro. Terry Macase. Ábranlas, por favor. Oh, señora Son. ¿Cómo les han gustado tanto? Que tengan un buen vuelo de vuelta. Gracias. Señor Braver, con esto saldo mis deudas de juego. Bueno, es que no vas a abrir el sobre. ¿No has oído hablar nunca del secreto postal? Tom. Está bien. <laughs> Fantástico. hambre. ¿Cómo se dice comida en malayo? Makan. Saya mau makan. Me apetece comer. ¿Cómo? Saya mauma... Saya mauma... <laughs> No, goren. Muy bien. ¿Entonces comemos algo? No puedo. Tengo que acudir a un dikir bagat. ¿Aunque? qué? un ensayo general. ¿Podrías venir? No te imaginas cuánto tiempo llevaba intentando reunir el dinero. ¿Es suficiente para comprar la playa? Es incluso más de lo que necesitamos. Así podrás ampliar el centro y no os vendría mal un tejado nuevo. Perdona por haberme puesto tan nerviosa. Sí, yo también lo estaba. Eh, Ana, es mi cuñada. Ah. La doctora Sarifa Ismail, la gerente del centro de tortugas. Ana. Mi hija estaba entusiasmada cuando nos contó su visita al centro. Deberían visitarlo ustedes, si pueden. Ahora tengo que marcharme. Gracias. Después me pasaré por allí. Sí, genial. Eh, mi ah, ah, sí. Toma. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. Sigues causando impresión en las mujeres. ¿Qué sé yo? Créeme, Tom. ¿Te ocurre algo? Ah, menudo tópico. Ama de casa frustrada se desahoga con su ex. No pasa nada. ¿Y bien? Tú mismo has visto cómo nos va Kai y a mí. Si no estuviera Sina, quizá... No es que sea experto en esto, pero... Que yo sepa, todas las relaciones largas tienen problemas. Ya. Me lo advertiste en aquella época. Que Kai no me haría feliz. ¿Qué quieres que te diga? Me sentía frustrado, enfadado. Y tenías razón. ¿Por qué tú no luchaste por mí? No tenía posibilidad de ganar. No, sí la tenías. Kai. Ah. Me han dado los pasaportes. ¿Tienes el dinero? Sí, eh, como acordamos, la mitad ahora y la otra mitad mitad. ¿No? La cita con Ali es mañana. ¿Tu familia ya está al corriente? Tú sí que tienes valor. Vuestro vuelo a las Caimán sale en tres días. Ya lo sé, aún no he encontrado la ocasión. Ah, pues ya va siendo hora. por qué no luchaste tú por mí? Te había olvidado del todo. Y ahora, de pronto estás aquí. Y ya no sé qué es lo que me pasa. Han pasado 18 años. No es aún más locura. Estás pasando por una mala racha con que ya verás cómo mejora. Quizá deberíais pedir una habitación, así no os molestaría nadie. Vaya forma rastrera de vengarte. No lo esperaba de ti. No entiendes nada, como siempre. Me parece que es bastante evidente. No tienes motivos Tú no te metas y quítale las manos de encima a mi mujer. Increíble, mi hermano mayor. Igualito que siempre. Igualito que siempre. Solo mm. cuentas tú. Solo tú tienes razón. Igual que papá. Da igual lo que digamos. No escuchas nunca. Pues venga, di lo que tengas que decir, capullo. Lo único que quiero desde hace años es darte un puñetazo. Pues ya somos dos. Venga. Mira, déjame en paz. ¿Eres un rajado? No vuelvas a tocarme. Venga, te doy la oportunidad de cumplir tu deseo. Es que os habéis vuelto locos. ¡Ya basta! ¿Puedes puede saber qué os pasa. Por el amor de Dios. Tú ocúpate de tu marido. Yo quito a este de en medio. No hay problema. Son amigos. <laughs> ¿Has perdido el juicio? Yo no empecé la pelea. Eso me da igual. Tu hermano es mi huésped y tú eres mi empleado. Y si no quieres que te despida, más te vale no volver a montar estas escenas. Cálmate un poco, ¿eh? ¿Quieres el trabajo o no? Puedo trabajar donde quiera. Ah, sí. He encontrado en internet cierta historia sobre un accidente de submarinismo en Australia. Eso se te olvidó mencionármelo, ¿no? Lo que ocurrió no es como lo cuenta la prensa. Me absolvieron de los cargos. Aún así, te costaría mucho volver a encontrar un buen trabajo como este. ¿Con qué eso crees? Oye, yo no quiero más peleas aquí. Maldita sea, eso no debería ni discutirse. Pronto seremos el hotel de buceo más exclusivo de toda Malasia. Yo no estaría tan seguro. ¿Qué estás insinuando? Yo nada. Tú sabes algo más. Piensa lo que quieras. Tengo que desinfectártelo. Déjalo, no es para tanto. No te hagas el héroe, no te pega. mierda. ¿A qué venía lo de Tom? Sigue siendo mi mujer. Ah. ¿Ahora de pronto te acuerdas? Vamos a empezar de cero, ¿vale? Una nueva vida en otro lugar. ¿Las Islas Caimán te gustarían? Allí compraremos una casa, empezaremos otro negocio, algo se nos ocurrirá. Deja ya de decir bobadas. Tú no eres un aventurero, eres contable. ¿Y tú? ¿Con Tom en una cabaña de bambú sin máquina para hacer capuchinos? Sé realista, ya no tienes 20 años. Diga. ¿Qué? ¿Cómo ha sido posible eso? 你。 <laughs> Es una maravilla. ¿Qué valor tienes para venir aquí? ¿Qué te ocurre? Me has utilizado para conseguir información para Gruber. Que yo te... que... ¿De qué estás hablando? Acaban de decírmelo. La oferta de Gruber por la playa es mayor que la mía. Ay, Dios. Ahora entiendo por qué ganaste a la señora Soma el juego. Pretendías que no nos diera el dinero. No, eso no es cierto. Yo estaba cabreado con Gruber y se me escapó, no creía... ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Ves esas pequeñas tortuguitas? Ya no nacerán aquí, nunca. Es que no lo entiendes. ¿Desde cuándo haces esto? Desde el colegio. Es una antigua tradición malaya. Originariamente el Dikir Bagat se bailaba en las bodas. La verdad es que no he entendido nada, pero me ha parecido muy interesante. Trata sobre un joven que se imagina cómo será besar a su novia por primera vez. <laughs> en eso no puedo ayudarte. Yo también quisiera saberlo. ¿Tienes una cerveza para un luchador bobo? Ana nunca te ha olvidado, ¿y tú? Claro que no. ¿Has olvidado tú a tu primer amor? Yo me casé con él. Siempre has conseguido lo que querías. ¿Sí? ¿Tú crees? Papá siempre te prefirió a ti. Eras el hijo primogénito, perfecto en todo. ¿Te acuerdas de la fiesta de Navidad de la empresa cuando anunció que serías su sucesor? A mí no me dejó ir, estaba castigado en casa. Tenías 16 años y cogiste el coche de papá sin carné. ¿Sabes lo mucho que yo te admiraba? Ya entonces eras más sereno que yo y... Eh, no sé. Además, podías elegir tu propia vida, podías cometer errores, yo siempre tenía que rendir. ¿Y quitarme a Ana fue para ti tu gran triunfo? Lo vuestro se había acabado hacía mucho. Cuando la vi, comprendí que era la mujer de mi vida. Es la única mujer que he querido. No parece que Ana lo sepa. ¿Tienes la vida que querías? Estuve muy cerca. En este caso, pienso que no te la he fastidiado yo. No, con el tiempo he aprendido a fastidiármela yo. ¿Ves? Al final parece que tenemos algo en común. Gracias por la cerveza. No hay de qué. mucho aún? Ya llegamos. Hola, Ali. Hola, Gruber. Este es el amigo del que te hablé hace tiempo. ¿Has traído la pasta? ¿Y los pasaportes? ¿Es levantado? Mucha suerte, Hedwig. Y no te acerques a más bolsas de plástico en el futuro. celebramos la Navidad en mi país. Cada familia tiene un abeto grande en casa y lo decoramos con... Oye, ¿cómo es que has cogido hoy mi barco? Lo he encontrado a la deriva. Estaba en Turtle Bay, Johan. Está claro que no debiste de amarrarlo bien. Venga, no empieces. Eso solo me ha pasado una vez. Es la pulsera de mi padre. ¿Estás segura? Sí, se la hizo mi madre. Qué raro, nunca se la quita. Mm. Aparte de la pulsera, no hemos encontrado nada en el barco que pertenezca a su marido, señora. ¿Te dijo algo papá de lo que iba a hacer? Claro que no. No sé nada. ¿Qué ha pasado aquí? Papá ha desaparecido. ¿Qué quieres decir? ¿Y usted quién es? Kai es mi hermano. ¿Están juntos de vacaciones? No, trabajo como monitor de buceo. Llamaremos a la central. Hay que informar. ¿Has ido a bucear con papá esta mañana? No, ¿por qué? Uno de los barcos del hotel estaba a la deriva. Y su pulsera estaba dentro. Pero si anoche la llevaba puesta. ¿Cómo sabes eso? Yo estaba en la playa y Kai vino a verme. En el barco está todo el equipo. No falta nada. Pero... El señor Gruber dice que Kai ha pedido salir a bucear esta mañana. Pero no conmigo. ¿Cómo se ha hecho esas heridas de la cara? Un malentendido entre hermanos que resolvimos los dos anoche. Doy por hecho que tendrá testigos. No. Nos tomamos una cerveza juntos, luego él se fue. Así que eres el último que le vio. ¿Qué le ha pasado a Kai? No lo sé. Señor Brother, en vista de las circunstancias, me temo que tengo que pedirle que nos acompañe a comisaría. haciendo? Están todas sus cosas, no falta nada. Mamá, déjalo, no sirve de nada. A saber qué más me ha ocultado, aparte del dinero. ¿Qué dinero? Tu padre trajo ilegalmente dinero para Gruber desde Alemania. ¿Qué? ¿Cómo se hizo esas heridas en la cara? Eso ya se lo he dicho en la playa. Es usted propenso a la violencia, señor. ¿Por qué piensa eso? Hace no mucho tiempo, usted estuvo acusado en un juicio en Brisbane. Sí, y fui absuelto de los cargos. Los cargos eran por homicidio negligente. Yo estaba al mando como monitor de buceo. Aquel hombre fue extremadamente imprudente bajo el agua. Más tarde descubrieron que tenía una tasa de alcoholemia de 1,8. Sí, eso es justo lo que usted testificó en el juicio. Cumpla su trabajo y encuentra a mi hermano. Sospecha de mí. Yo no he tenido nada que ver. ¡Envía a sus hombres a buscarlo! De momento le estamos interrogando, solo como testigo. Pero... Tengo dudas de que sea usted inocente. No pienso decir más si no está mi abogado. qué vienes? Suéltame enseguida. Me temo que no puedo. Lo siento, pero tenía que asegurarme de que no me negaras un pequeño favor. ¿Qué pequeño favor? Necesito dinero. Pero si te he pagado ya. Debes darme 250.000 euros. ¿250.000? Esa fanática de las tortugas ha presentado una oferta por la playa. Tengo que superarla. Y ahora no tengo mucha liquidez. Para ti es una nadería. ¡Mi maldita imprenta está en bancarrota! ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Escucha, aunque tu imprenta estuviera en bancarrota, seguro que antes guardaste suficiente pasta bajo el colchón. Discúlpeme. ¿Podría ayudarme? ¿Tiene alguna novedad sobre su marido? No. ¿Qué quiere de mí? Necesito un abogado para Aquí no conozco a nadie y tampoco me comunico bien. ¿Podría ayudarme usted? No sé a quién más pedírselo. Desde que puedo recordar, Kai siempre ha sido el que sabía qué hacer. No debería ponerse en lo peor. Seguro que su marido aparece pronto. ¿Y si no es así? No piense en ello. Ah, si al menos Tom estuviera aquí. La policía le dejará salir en cuanto se disipen las sospechas que hay contra él. ¿Y si Tom... ¿En serio cree que Tom sería capaz de hacerle algo a su hermano? Usted le conoce desde hace mucho. Es verdad. No sé cómo se me ocurre pensar eso. Vaya a la comisaría, deprisa. Señora Brother. ¿Dice que quiere prestar declaración? Sí. Tom no ha tenido nada que ver con la desaparición de mi marido. ¿Y cómo sabe eso? Pues porque ha pasado la noche conmigo. El señor Brother no nos ha dicho nada de eso. Es por protegerme, porque soy la mujer de su hermano. ¿Estaría dispuesta a declararlo oficialmente? Sí, desde luego. sé cómo lo has conseguido, pero gracias. No deberías darme las gracias. Dáselas a tu cuñada. Sé que he cometido una estupidez, lo siento mucho. No tienes que darme explicaciones, Tom. Sí, quiero ayudarte. Y, y pensaba que había surgido algo especial entre los dos. ¿Dónde está Kai? ¿Estás preguntándomelo en serio? Quiero saber la verdad. ¿Me sacas del calabozo a pesar de que crees que, que yo le he hecho daño a tu marido? A mi hermano. Es una locura. Ya no sé qué pensar. Tal vez fuera un accidente. O puede que lo hicieras por mí. Ana, lo nuestro... Lo nuestro se acabó hace tiempo. ¿Y cuando me abrazaste? Solo quería consolarte. Me amabas mucho en otra época. Éramos adolescentes. ¿Pensabas que en 18 años no iba a cambiar nada? Te encontraremos Kai. ¿Y bien? ¿Lo has pensado? Yo confiaba en ti. Y puedes confiar aún. Somos amigos. Es cierto. Venga. Bebe un poco de agua. No me lo estás poniendo nada fácil. ¿Podría darme dinero en efectivo si pago con mi tarjeta de crédito? Por supuesto, no hay problema. ¿Me deja su tarjeta de crédito? ¿Cuánto dinero necesita? ¿Podría darme 800 ringgit? Supongo que sí. Lo siento mucho, señora Brother, pero su tarjeta está bloqueada. ¿Cómo dice? Debo confiscársela, lo siento mucho. No puede ser. Lo lamento de verdad, pero su tarjeta está bloqueada. Hola. Ah, Sina. Hola. ¿Qué hace usted aquí? Hay un problema con el aire acondicionado. Intento averiguar qué es. Vaya servicio, el jefe en persona. ¿Ya ves? <laughs> ya he terminado. Menudo desorden tenéis aquí. ¿Os mando a una camarera? Ah, mi madre buscaba algo. ¿Qué tal está? Ha ido con Tom al banco. Algo pasaba con su tarjeta de crédito. Mm. Oye, Sina. Lo de tu papá. Se arreglará. Estoy convencido. Espera, dime qué ha pasado. Oye, tranquilízate un poco. ¿Qué te han dicho en el banco? La empresa está en quiebra. Todas las cuentas están vacías y a Kai lo buscan las autoridades por encubrimiento ilegal de insolvencia. ¿Y tú no sabías nada? No, nada. Bueno, tenemos que encontrar a Kai y verás cómo nos lo aclara. Creo que no lo has entendido. Kai ha vaciado las cuentas y se ha pirado. No saques conclusiones precipitadas. Por eso decía lo de empezar de cero. Kai solo estaba intentando decirme que se marchaba. ¿No es para nada propio de él marcharse, cubrir su insolvencia? Descubrí casualmente un sobre con un montón de dinero en efectivo. ¿Y le preguntaste para qué era? Claro que sí, me dijo que era dinero de Gruber. Y encima yo me lo creí como una imbécil. Ana, ya basta. Vamos a pensar tranquilamente qué hacemos. ¿Crees que puedo quedarme aquí a disfrutar de las vacaciones mientras en mi casa lo están embargando todo? ¿Qué ocurre? Recoge tus cosas, nos vamos. ¿Y qué pasa con papá? A estas alturas tu padre estará en una piscina en Río de Janeiro. Nos ha abandonado. Pero bueno, ¿te has vuelto loca del todo, mamá? Lleva mucho tiempo mintiéndonos. Estamos sin un céntimo y con una empresa en bancarrota. Ana, esto no tiene sentido qué tienes que meter a Sina en esto? Papá no sería de esta manera, estoy segura. Venga, siéntate. Vamos. Sina, la policía se ha implicado, la embajada también. Hacen lo que pueden. Pero con Gruber no han hablado. Sí, sí, también con él. Pues antes estaba en nuestra habitación. Sí, y ha dicho cosas raras que me tranquilizara, que se arreglaría el tema de papá. Me pareció algo raro. dormías. No consigo dormirme, la verdad. Es que no quiero irme sin papá. He comprado billetes para el próximo vuelo. Nos vamos pasado mañana. Esto es culpa tuya. ¿Por qué tratas a papá de esa manera? refieres al hombre que nos ha arruinado la vida? Estoy muy asustada. De, de pronto solo quedo yo para cuidar de las dos. ¿Cómo vamos a arreglárnoslas? ¿De qué vamos a vivir? ¿Y cómo voy a poder pagar tu universidad? Quizá no quiera ir a la universidad. Eso sería un peor. Hola. Tenías razón desde el principio. Gruber es un cerdo. Dime algo que no sepa ya. Estoy bastante seguro de que está implicado en la desaparición de Kai. Gruber tiene pasaportes falsos para Kai, Sina y Ana en su caja fuerte y un sobre con dinero. ¿Cómo lo sabes? He registrado su despacho. ¿Y qué hacemos ahora? Kai está en un lío. Debemos encontrarle. ¿Tienes idea de dónde puede estar? Kai llevaba su teléfono. ¿Conoces a alguien que sepa cómo localizar un móvil? Mm. La señal del móvil viene de ahí dentro. Mm, de acuerdo. ¿Vas a venir con nosotros? Oye, te quiero mucho, pero no estoy loco. Y no le digas a nadie que os he ayudado. Descuida. Gracias, tío. <laughs> Sí. Si no he vuelto en diez minutos, llama a la policía. De acuerdo. ¿Dónde está la pasta? ¿Por pues qué te pones tan cabezota? no podréis conseguir el dinero. Muy bien. Ali tiene sus métodos para hacerte hablar. Seguro que prefieres evitarlos. ¿Y bien? Eres un sinvergüenza, Gruber. Tal vez. Kai, por favor. No me obligues a hacerlo. Ahora vas a sufrir un poco. Solo será cuestión de ponerte unos puntos. Has tenido mucha suerte. Increíble. Los brothers son duros de pelar. Una ventaja para variar. Acompáñenos a comisaría. Tenemos que tomarle declaración. Gracias. Lo mismo digo. Después de esto, Gruber no podrá comprar la playa de ningún modo. Está claro. ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Crees que hago todo lo que me pide un tío? <laughs> estamos en paz. Sí. ¿Ofertas de trabajo? Sí. Quiero ver qué posibilidades tengo ahora en el mercado laboral como orfebre. Me toca ocuparme de Sina yo sola. es eso? Algo que debes ver antes de que llegue Kai. Toma. Pasaportes. Sí, pasaportes falsos para ti, Kai y Sina. No quería abandonaros, quería llevaros con él. Gracias por preocuparte, pero esa no es la cuestión. Kai te quiere. A veces eso no basta. Le dije a la policía que tú y yo pasamos juntos la noche en que Kai desapareció. Por eso te dejaron libre. Sarifa estaba delante cuando presté declaración. aventurero. No intento justificarme, pero mi plan era empezar una nueva vida los tres juntos. No lo dudé ni un momento. Como bien has dicho, era tu plan. Lo sé. Debería haberte contado los problemas de la empresa desde el principio. ¿De verdad es tan grave? Muy grave. Si tengo suerte me darán la libertad condicional. Estos últimos días he tenido bastante tiempo para pensar. He tomado muchas decisiones malas en los últimos años. Pero quiero asumir mi responsabilidad. ¿Y podríais darme otra oportunidad? No puedo prometerte nada. Antes tengo que intentar aclararme y ser sincera conmigo misma. suerte. Gracias. La necesitamos. Es la primera vez en mi vida que no sé bien lo que me espera, pero... Eso es lo que me daba envidia de ti. Bueno, voy a ver cómo resuelvo lo de la cuenta del hotel. ¿Necesitas dinero? Creo que a estas maravillosas vacaciones invita a la casa. Gruber tiene por ahora otros problemas. Oye, nos gustaría que vinieras a visitarnos. Lo haré sobre todo a tu sobrina. ¿Dónde está papá? En recepción. Ah. ¿Y tú te vas otra vez? Sí. El mundo es grande. Es cierto que no has cambiado. ¿Qué quieres decir? Otra mujer por la que no luchas, Tom. Respeto la decisión de Sarifa. No quiere saber nada de mí. Por mí, llámalo respeto. Yo lo llamo cobardía, estupidez, miedo. Elige tú mismo. Bien. Todo resuelto. Este es el primero. Ahora solo te debo 14 regalos. Muchas gracias. trabajo. Ese no es tu trabajo. Somos colegas, ¿se te ha olvidado? ¿O quieres que le diga a la señora Som que le mentimos? Aún estás en periodo de prueba. Así que puedo despedirte cuando quiera. No vas a salirte con la tuya. Quiero este trabajo y no pienso renunciar a él. La noche en que desapareció Kai, no estuve con Ana. Lo sé. ¿Lo sabes? Ana me lo dijo. Ya, ¿y, ¿y no te parece que eso cambia las cosas? Te vas a arrepentir. ¿Y cuánto? Sin duda.